Hej! Välkomna till lite nyttiga mellanmål. Idag har vi lite digestivkex, apelsin, hallon. Tänkte göra en slags fruktburgare kallar vi det. Här då tar vi en slice av apelsin. Brding! Perfekt. En slice apelsin till den andra. Chablen. Perfekt. Tar vi lite så att, vad ska man säga, kan det vara köttet eller ketchupen på en eh, vanlig hamburgare. Jag vet inte. Lägger vi lite hallon här då. Mums! Det är perfekt med syrligt, eh, syrlig apelsin och fina hallon. Lägger vi ihop det till en burgare som man gör på McDonalds. Ba-da-ba-ba-bam! I'm loving it! Mmm! Mmm! toppen! Hallå ja! Nu är det dags att göra en eh, äppleborgare med garnityr. Äpple, ihåligt, haha, tagit bort det. Dela äpplet på mitten. Så. Apelsin. En riktig god bit här. Lägger den på den. Digestive på den. Och ups, ihopa. Sen tar vi lite hallon. Och det är det som är garnityren, gör lite extra fint. Åh, kolla in! Kan man fylla det hålet där. Så! Äppelburgare med garnityr. Skål!